Sekarang bukan masa untuk kita ingat masa lalu Bayangkan saja kita di kereta teruskan pandu Walaupun yang banyak ajar kita itu masa lalu Sekarang cuba isi benda baik dalam masa baru Hey, huh, guess who? Ini Grizzly bawa cerita baru Sekarang ia mungkin sudah sampai waktu Cuba dengar, fahami, selitikan satu-satu Bila ada peluang, jangan cuba lepaskan Grab the change, no name is terus gaskan Keep it hunger all the time, like a Madagascar Depan orang ain't cool, sampai dapat Oscar Wow, yeah, percaya diri Jangan cap percaya janji-janji manis Buat yang keruh ambil yang jernih Please jangan desperate macam pakai pelaris Wow, hidup ini singkat Yang dipenam jangan juga terlalu lama disimpan Itu kata hati bila buat keputusan Selagi benda baik tidak salah diteruskan Sekarang bukan masa untuk kita ingat masa lalu Bayangkan saja kita di kereta teruskan padu Walaupun yang banyak ajar kita itu masa lalu I'm Of course I'm okay. It's okay, everything's gonna be alright Focus on the goal, terrorist target worldwide, all mine Make a safe, great again, tiada benda yang mustahil sebab kau punya ongkit Mark my words, jangan terlalu emotion Break the wall, baru buat revolution Any problems, must mesti ada solution Make a good potion, must jump into your ocean, Whoa. uh, Made the, made the, made the day to pay the nigga, the lady Teruskan, jangan jadi gopo Cuba buka mata lalu pandang luas macam GoPro Semua pilihan, kita yang tentukan Mau ke jalan baik ataupun ke jatuh asuhan Percaturan hidup hanya Tuhan saja tahu Teruskan berdoa padanya hingga hujung waktu Sekarang bukan masa untuk kita ingat masa lalu Bayangkan saja kita di kereta teruskan padu. Walaupun yang banyak ajar kita itu masa lalu Sekarang cuba isi benda baik dalam masa baru Sekarang bukan masa untuk kita ingat masa lalu Bayangkan saja kita Walaupun yang banyak ajar kita itu masa lalu.